de l'Esprit de Dieu pardon parce que je pensais deux pas programmé Je ne vais pas faire la vente depuis, je me la bonheur. entière, les entières, let's go. vidé mon enfant. Hey! J'avais mon passeport. Passeport checké déjà. Oui! Pilote pas cabaret! Les auditeurs, les auditeurs, j'ai ne ma pas Hey! let's go. A si apaka Si dos malenet Mon pè rade T'a pise mon paspo ah, La o la Pa ge ale tounen nou A, si bè E we se se ki opan A la pwemi ale fèk nou La sèkoun moun a vèdou pou pasyo lè Mè y zon sakifikasyon de tè